हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है क्या सिखाने वाला हूँ आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है अब ये जो एम्प्लॉय कोड है अगर आप यहाँ से चूज करते हैं ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और आप यहाँ पे चूज करते हैं कोई एम्प्लॉय कोड ठीक है तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड अप्लाई हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है कोई दूसरा एम्प्लॉय कोड इसी में से चूज कर लीजिए आप वो भी अप्लाई हो जाएगा जो भी आप चूज करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा ये अप्लाई हो गया देख सकते हैं क्या इसमें हम खुद से कोई कोड एंटर कर सकते हैं यहां पर इसको मैं हटाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं ER555 अब ये इसके अंदर कोई कोड ऐसा लिखा नहीं हुआ है जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा देयर वाज अ प्रॉब्लम कह रहा है कि आप केवल ER001 ER002 ER0012 ER0013 यही लिख सकते हैं क्योंकि यही आपने ड्रॉप डाउन में बनाया है अब ये ड्रॉप डाउन में कैसे बना वो आपको बता देता हूँ देखिए पहले तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से वैलिडेशन हटाने का तरीका क्या होता है यहाँ डेटा पर जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाइए और यहाँ से जा करके और रिमूव वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए ध्यान रहे कि जहाँ से वैलिडेशन हटाना चाहते हैं वो पहले से सेलेक्ट होना चाहिए और रिमूव वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेशन हट गया ठीक है लेकिन अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे कैसे तो इसी पार्ट को सेलेक्ट रखिए सब कुछ हटा दीजिए यहीं पे क्लिक रखिए यहीं पे वैलिडेशन लगाना है डेटा टाइप पे जाइए और डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो ये लिस्ट ऑफ रेंज यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम कर दीजिए आपको क्या करना है लिस्ट ऑफ आइटम कर देना है बस यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम कीजिए और यहाँ पर जो लिखना है वो लिखिए like E R double zero one comma दीजिए E R double zero two फिर कॉमा दीजिए E R double zero three ठीक है फिर कॉमा दीजिए E R double zero four फिर कॉमा दीजिए E R double zero five E आएगा ठीक है और यहां से आपको क्या करना है शो वार्निंग पे नहीं क्लिक करना है आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेडियो बटन रिजेक्ट इनपुट का दिया हुआ है इस पर आप टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए बस काम हो गया है यहाँ से जो चूज करेंगे वही आएगा ठीक है अब यहाँ पे E R double zero five choose किया है मैंने अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि इसको हटा दूँ और यहाँ कुछ और लिख दूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है देखिए तुरंत रिजल्ट इनपुट आ जाएगा तो ये रिजल्ट इनपुट वाला इस तरीके से बन जाएगा ठीक है